Başta sımıyor size daha çok yoğurt diyor. Nesta, lá que é. Вичисять. Vai, Сашко. Дев'ятки йому. Salta una, Сашко. A, jesi video ti? Dobro.